darsimizga davom etamiz endi endi sizlarga hozir gruppa degan narsani tushuntirib beraman aytaylik bizda rektanglda chizilgan devor mavjud mana devor chizib oldik endi buni har xil to'rtta tarafi to'rtta devor har xil alohida turibdi hozir buni birinchi levellarni to'g'irlab olamiz demak bu devorimiz umuman hamma devorimiz level birdan boshlanib sakkiz ming millimetr balandlikda ya'ni level ikkidan ham baland e, elevationga qarab qaraydigan bo'lsak masalan nors mana level ikkidan boyagi holat yoki uchda ko'rinishi mana level e, norsni o'chiraman keyin hozir shuni tile views folili mana tile views uchta ko'rinishi va level birdan ko'rinishi ya'ni tarix ko'rinishi hammasini belgilayman hammasi bir xil уровеньda e, buni level level birdan top constraint bo'lsa buni unconnected emas level ikkigacha qilib qo'yaman ikkinchi qavatgacha ana devorimiz endi ikkinchi qavatgacha bo'ldi hop bizda gruppa degan narsa bor bu gruppa nima qiladi gruppa hammasi hammasi devorlarimiz alohida turgan bo'lsa buni yaxlit bitta element qilib qo'yadi gruppa hammasini belgilaymiz o'sha modify bo'limida mana e, tepasi quyosh rasmi turibdi create group degan buyruq bor create group bosadigan bo'lsak hammasini bitta yaxlit e, gruppa qilib qo'yadi so'raydi bizdan nomini yozish mumkin nomini so'raladi bu yoqda masalan e, nomini o'zi to'g'ridan to'g'ri revit grupp bir deb chunki birinchi marta loyihada qilinayotgan birinchi gruppa bo'lgani uchun grupp bir deb o'ziga e, nomini yozib berdi e, juda ko'p loyihamizda juda ko'p gruppalarni amalga oshiradigan bo'lsak chalkashib ketishimiz mumkin o'shaning uchun shu joyni o'zidan nomini o'zimizga kerakli bo'lgan holatda o'zgartirib olishimiz mumkin masalan aytaylik e, birinchi qavat devorlari deb olishimiz mumkin devorlari demak bu guruh guruhimizda biza birinchi qavat devorlari mavjud chunki birinchi qavatga chizildi bu okeyni bosaman ana endi o'zi gruppa bo'lsa mana uzuq uzuq chiziq bilan eh, alohida ajratib qo'yadi x va y eh, o'qlarini ko'rsatadi endi gruppani biz aytaylik loyihada o'zgartirish kiritishimiz mumkin mana bu devor masalan bo'lmasin deydigan bo'lsak buni qanday o'zgartiramiz olib bosadigan bo'lsak mana e, butun devor hamma to'rttala devor belgilandi chunki bitta gruppa deb faqat mana shu devorni o'chirib tashlamoqchiman desak mana tepaga belgi mana belgilagan paytimizda tepada edit group yoki ungroup link degan narsa chiqadi edit group o'sha bizga kerakli bo'lgan narsa gruppani o'zgartirish gruppa ichida kirsak hamma elementini alohida qilib ochib beradi yoki ungroup degan narsa bu guruhdan ozod qiladi hozir qilgan amalimizni teskarisi edit gruppni bossak bizda sariq rangdagi fon paydo bo'ladi bu e, bizga e, ya'ni gruppani o'zgartirish o'zgartirayotganimizni anglatadi mana endi kirganimizda mana hammasi alohida gruppa hammasi alohida shu yerdan o'zgartirish mumkin masalan mana bu devor kerak emas belgilab delete tugmasini bossam o'chadi endi e, amalni bajarib bo'lganimizdan keyin finish ya'ni tugatish belgisini galskani bosursak mana yana gruppa holati keldi faqat o'zgargan holatda mana 3D ko'rinishi hozirgi ko'rinish endi yana agar o'zgartirish kiritadigan bo'lsak yana shu amalni masalan boyagi devorni yana joyiga qaytarib qo'ymoqchiman edit group sariq fon yondi e, arxitektura bo'limida yo'q yaxshi arxitektura bo'limida devor olmaylik deb boyagi o'rgangan amalimizni qilaylik ya'ni xuddi mana shunaqa devor kerak belgilayman boyagi crit similar bosaman agar hozir arxitekturadan devor olganimda yana boyagi level birdan sakkiz ming unconnected qilib sakkiz ming millimetr devor chizib bergan bo'lardi buni yana o'zgartirib levelni o'zgartirib qo'yish kerak bo'ladi ishni tezlashtirish maqsadida boyagi kredit simalardan foydalanishimiz mumkin ya'ni xuddi mana shunaqa devor olib beradi levellari ham joyida mana shunaqa devor xossalari ham shu bilan bir xil chizib qo'yaman bu yoqda tiziladi shu bitta yana bitta narsa o'rgatib ketishim kerak boshqa qatdan shu narsani o'chiraman o'chirib tashladim belgilab delete devorni olganimizda masalan bosdim kredit similarni oldim foydalandim o'sha buyruqdan devor chizmoqchiman bu yoqda tepada join status degan yozuvda allow yoki disallow degan narsa chiqadi bu nima degani allow devorni e, unga ulangan devorlar bilan yaxlit bitta devor qilib berish disellov esa shuni teskarisi ya'ni alohida devor qilib berish hozir bundan oldin chizganimda ello bilan chizildi ya'ni yaxlit bitta mana bunaqa to'g'ridan to'g'ri revit o'zi ulab berdi devorni agar disellow qiladigan bo'lsam alohida devor sifatida bu devorga ulamasdan chizib beradi masalan o'rtasidan ushlab chizdim chizdim chizganimda mana yaxlit qilmadi alohida devor qilib qo'ydi mana 3 ddan ko'rishingiz mumkin ya'ni qayerdan chizgan bo'lsam o'sha holatda qilib berdi bizga masalan o'rtadan emas chekkasidan chizganimda mana oldim kritsimidir chekkasidan olganimda ham xuddi shunaqa qilib bergan qilib berardi mana disellovda esa bu olaman ellovda bu o'zi qayerdan chizsangiz ham masalan bu chekasini chizsangiz ham devorni o'zi bizga revit ula beradi mana yaxlit bitta holatda ulab beradi endi ishni gruppa guruhda o'zgartirib bo'lgandan keyin shu boyagi narsa finish buyrug'i bosiladi ish gruppa tugadi endi guruhni o'rgandik o'sha qilingan ishdan boshqa levelga nusxa olmoqchiman mana gruppamdan hozir birinchi levelda chizildi ya'ni birinchi qavatda chizildi bu chizma ikkinchi qavatga nusxa olmoqchiman bu qanday bo'ladi belgilayman ya'ni shu modify bo'limida bizda mana e, bitta mana copy to clipboard degan buyruq chiqadi ya'ni elementdan nusxa olish bosdi nusxa olindi xuddi e, klaviaturada control copy buyrug'i control c buyrug'i bosilgandek narsa bu olindi bu buyruqni bosgandim demak oldi endi buni paste degan yonida paste degan ya'ni joylashish joylashtirish boshqacha aytganda ctrl v buyrug'i bor o'shani strelkasiga bosadigan bo'lsa mana paste from clipboard yoki align it to selected levels degan narsa bor bu faqat hozir bu yerda level birda ishlatmaymiz level ikkiga masalan bosdim kopi oldim nusxa oldim endi level ikkiga o'tkazm nusxasini level ikkiga o'tkazmoqchiman uning uchun level ikkiga o'tib olishim kerak o'tib oldim mana level ikkidamiz biz hozir bu level birdagi devorni ko'rinishi o'zi mana xiraroq ko'rinib turibdi level birdagi devorni ko'rinishi endi shu joyga e, paste qilmoqchiman ya'ni qo'ymoqchiman boya nusxa olganimni qo'ymoqchiman yani modify e, bo'limiga kiraman mana paste strelkasini bosib birinchisini bosadigan bo'lsam nusxa beradi mana xohlagan joyimga qo'yishim mumkin o'shani aytaylik mana bu yerga qo'ymoqchiman ana ikkinchi etajga qo'yildi mana shuning uchun uchta variant ham tepada turibdi ya'ni ikkinchi qavat poliga qo'yildi buni elevationdan ham ko'rishimiz mumkin masalan istga qaraydigan bo'lsak mana ikkinchi qavat polida bundan nusxa oladi istni o'chirib tashlayman endi ikkinchi usuli qo'yishni ikkinchi usuli buni o'chirib tashlayman olganimni belgiladim delete hozir yana level 1 ga o'tib olaman belgilayman nusxa oldim ikkinchi qo'yish uslubida yana paste bosadigan bo'lsak pastda align to selected levels ya'ni e, to'g'ridan to'g'ri tanlangan qavatga joylashtirish buyrug'i bu buni bosadigan bo'lsa buni bundan foydalanish uchun biz именно level ikkiga o'tib olish shart emas shu shu yerni o'zida ham o'tkazishimiz mumkin masalan align to selected levels bosdim bizdan so'raydi qaysi qavatga qo'ymoqchisan hozir ikkita qavatdan borligi uchun o'zi loyihamda faqat ikkita qavatni yozib turibdi bu yoqda masalan level ikkiga qo'ymoqchiman level ikkini belgilab turib ok tugmasi bossak mana xuddi shu joylashgan joyini ikkinchi qavatga qo'yib beradi yana shu istdan qaraydigan bo'lsak elevationda mana ikkinchi qavatda ustma ustun qo'yildi endi isto chertashimiz endi keyingi narsa bizda bu gruppani aytaylik birinchi qavatini qo'y bir xil qo'yildi birinchi qavatiga o'zgartirish kiritmoqchiman agar guruh bo'lgan bo'lib turganligi uchun bu narsa e, kopiya qilganimiz uchun bu e, birinchi qavat yoki ikkinchi qavatiga o'zgartirish kiritadigan bo'lsak keyin narigi nusxasi ham o'zgaradi xuddi shu Э, usulda qanaqa o'zgartirgan bo'lsak bunda ham o'zgaradi ya'ni bir xil masalan birinchi qavatga o'zgartirish kiritmoqchiman qanaqadir devorni boshqacha shaklda olib kelmoqchiman belgiladim boyagi o'rgatgan narsam edit group sariq fon chiqdi mana bu devorni o'rniga men arkali devor qo'ymoqchiman masalan lojiga o'xshagan narsa qo'ymoqchi bo'lsam mana e, yana belgilab turib yaxshisi create similar qilib olamiz xuddi shunaqa devor olib berishlik uchun create similar bosdim aytdi arka masalan mana bundan arkadan foydalanmoqchiman oldingi darsda ko'rsatganman arka ellovda turibdi birinchi nusxa nuqta belgilanadi ikkinchi nuqta belgilanadi va uchinchi o'rtadagi nuqtani aytaylik mana bunaqa ko'rinishda lojiga o'xshagan narsa mana chizdim e, chizildi mana birinchi qavatni o'zgartirganimcha faqat birinchi endi finishni bosganimda mana ikkinchi qavat ham o'zgarib ketdi ya'ni nusxa olganda e, bu hamma qavatlarga ta'sirini ko'rsatadi e, masalan ko'p qavatli turar joy binolarni qurganda aytaylik hamma qavati bir xil tipovoy bo'lsa e, ya'ni anaqasi tarixi bir xil bo'ladigan bo'lsa plani hatto masalan to'qqiz qavat qurildi to'qqiz qavatli turar joy binosi qilindi uni qayerdadir xato ketdi aytaylik qanaqadir перегородкасы xato bo'ldi endi shunaqa paytda bu narsa qo'l keladi bittasini o'zgartirsa hamma qavatiga bu narsa ta'sir qiladi endi yo'q endi faqat bitta o'zgartirgan qavatim o'zgarishi kerak qolganlarga ta'sir qilmasin desa uni ham yo'li bor buning uchun hozir control z tugmasi orqali orqaga qaytamiz control z control z control z control z control z mana birinchi qavatga qaytdim buning uchun nima qilaman bu gruppani bir biriga bog'lab turgan narsasini e, o'chiraman aytaylik birinchi qavatdagi devorimni belgiladim bu yoqda properties bo'limida edit type turibdi ya'ni o'zgartirish tipini xossasini o'zgartirish edit typeni bossam duplicate ya'ni nomini o'zgartiradi nomi bilan birga bu ham alohida bo'ladi buni e, kerak buni emas yaxshisi x bosaman ikkinchi qavatdagisini o'zgartiraylik ikkinchi qavatga o'tib olaman ikkinchi qavatdagi devorimni belgilayman edit tayyor qilaman duplicate bosaman buni endi bu guruhni birinchi qavat devorlari emas ikkinchi qavat devorlariga o'zgartirib qo'yaman shunda OK ni bosdim yana OK ni bosdim endi bu devorlar bir biridan alohida bo'ldi faqat bu hozir bu yoqda ko'rinmaydi alohida bo'lgani uni yana boyagi o'zgartirish orqali olishimiz mumkin birinchi qavatga o'tdim yaxshisi ikkinchi qavatni o'zini o'zgartiraylik mana ikkinchi qavatni belgiladim ikkinchi qavatdagi devorlarimni e, edit gruppni bosdim sariq fon chiqdi endi mana bu devorni o'chirib o'rniga boyagi e, arkadan foydalanamiz buni o'zi devorni o'zini bor devordan foydalanaman belgilab turib create similar arka uni bu yoqqacha aytaylik mana bunaqa o'zini boshqa tilda yasa qo'ydik mana create symbollar arka mana finish bosadigan bo'lsa mana endi faqat buni o'zi o'zgardi chunki biz bir birini ikkita qavatdagi devorlarni bir biriga bog'liqligini nomini o'zgartirish orqali o'zgartirdik ho'p endi oxirgi bu darsda oxirgi tushuntiradigan narsa e, uch o'lchamli ko'rinish bilan bog'liq hozir level bilan level ikkini o'chirib tashladim uch o'lchamli holatda mm, aytaylik hozir yana level birga kirib atrofda qanaqadir devorlar bo'lsin level birga kirdim devorlar chizib tashlamoqchiman qanaqadir mana mana bitta bitta devor mana bitta bitta devor qanaqadir devorlar bor uch o'lchamli holatda ham ko'rinadi chizilgani chizildi bu devorlar kerak loyihamizda aytaylik lekin uch o'lchamlida faqat mana bu qismi ko'rinishi kerak o'sha o'sha paytda bizda section box degan narsa yordamga keladi bu narsa o'sha uch uch o'lchamli holatda o'tganimizda ko'rinishga o'tganimizda properties bo'limida pastroqda bizda e, section box degan e, buyruq bor mana extens bo'limida mana section box agar bunga o'sha e, kvadrat holatiga galsga qo'yadigan bo'lsak chegaralarni ko'rsatib beradi ya'ni uch o'lchamli ko'rinishni chegaralari buni belgilab belgilasak mana strelkaga kelib chiqadi o'shandan o'zimizga faqat kerakli joyini qoldirsak bo'ladi uni bu devor turibdi faqat ko'rinishda o'chirib qo'yishimiz mumkin mana tortib qo'ysak mana bitta devor yashiriladi bu yoqdan ham tortib qo'yamiz mana mana shunaqa holatlarda bizga section box yordam beradi section boxda yana gazni olib tashlaydigan bo'lsak mana section box section box o'chadi atrofidagi devorlarni ko'rinish boshlaydi yana section box yoqib qo'ysak mana yana boyagi birinchi holatga qaytadi shunaqa holatlarda bizda section box yordamga keladi bo'ldi demak sizlar bilan bugungi darsni ham tugatdik keyingi darslarda ko'rishguncha xayr